नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी चाय बताऊंगा जो कि आपकी खांसी सर्दी जुकाम गला खराब इन सभी चीजों को ठीक कर देगा और जिन लोगों को काफी पुरानी खांसी है या दो तीन दिन से ठीक नहीं हो रहा है और दवाई ले रहे हैं वो काफी और उसके बाद भी वो खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रहा है या गला खराब जो है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी ये काफी बेनिफिट काफी फायदा करेगा उसके लिए भी और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करते जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले हमें चाहिए अदरक इलायची तुलसी के पत्ते काली मिर्च लौंग और एक गिलास पानी तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमने क्या करना है एक गिलास पानी को गर्म कर लेना है उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें ज्यादा नहीं सिर्फ तीन या चार इसमें लौंग डाल दीजिए उसके बाद इलायची डाल दीजिए दो या तीन उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए और उसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच अदरक डाल दीजिए और लास्ट में आपने डालना है तुलसी के पत्ते और उसके बाद इसको आपने पांच से दस मिनट तक इसको अच्छे से उबाल लेना है ताकि जो ये सारा कुछ है मिक्स हो जाए इसको आप अच्छे से ढक दीजिए और उसके बाद इसको पांच दस मिनट इसको उबलने दें अच्छे से और ये लीजिए फ्रेंड्स इसको दस मिनट हो चुके हैं अब इसको आपने क्या करना है एक ग्लास में छान लेना है और ये लीजिए फ्रेंड्स जो आपकी चाय है वो रेडी हो चुकी है इस चाय को आपने दिन में दो से तीन बार पीना है और इसको आप दो तीन दिन पी के देखिए जो आपकी खांसी है वो एकदम खत्म हो जाएगी और या जुकाम गला खराब या कुछ भी जैसे छाती में दर्द होना कुछ भी जो भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है वो सारा कुछ इससे ठीक हो जाएगा इसको आपने दिन में कम से कम दो बारी और मैक्सिमम तीन बारी उससे ज्यादा नहीं पीना और इसको आप दो तीन दिन पीजिए आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग